pessoal, e aqui é o professor Paulo Abadi. Nesse treinamento nós vamos aprender um pouquinho sobre pontos de controle. Quando nós temos um processo dentro da instituição, é normal que esse processo realize uma sequência de etapas antes de chegar ao final, e é justamente para marcar essas etapas que servem os pontos de controle. Vocês vão ver que é muito fácil fazer essa manipulação. Eu posso, por exemplo, escolher alguns processos e clicar aqui em gerenciar pontos de controle e aí com isso eu consigo atribuir um ponto de controle a vários processos diferentes por exemplo se eu sei que aqueles três processos precisam ser conferidos em relação à documentação eu clico aqui clico em salvar e aí esse ponto de controle vai ser atribuído aos três processos que eu indiquei coloco o mouse em cima aparece conferir documentação acostada Mesma coisa para esse, mesma coisa para esse. Ah, puxa, cometi um erro, não devia ter feito isso, como é que eu reverto? Seleciono os processos que eu quero modificar, clico em gerenciar ponto de controle, muito simples. E aí eu posso clicar aqui em reverter e salvar. E aí agora apenas o primeiro processo, 2467, tem o ponto de controle atribuído. Também posso entrar no processo e aí, uma vez dentro da tela do próprio processo, fazer essa manipulação. Se eu já tenho um ponto de controle atribuído, eu coloco o mouse aqui em cima e consigo consultar. Se eu clico aqui nessa bandeirinha, eu consigo atribuir uma outra situação para o ponto de controle. E aqui embaixo eu também tenho histórico, então todas as modificações que foram feitas sobre os pontos de controle, eles ficam registrados no sistema e aí com isso nós conseguimos acompanhar se o processo está avançando, se não está, se está demorando muito para passar para a próxima etapa e por aí vai. Nada me impede de chegar aqui e dizer que o processo retrocedeu. Eu achei que ele tinha avançado, achei que tinha sido resolvido, na verdade não foi. Ou avançar para um próximo ponto de controle, clique em salvar. E agora vai haver uma modificação nessa situação, quer dizer, contrato elaborado, é outro ponto de controle que tinha sido cadastrado, e quando eu clico aqui nos pontos de controle, esse daqui foi atribuído antes, esse aqui foi atribuído depois, e é dessa maneira que nós gerenciamos as etapas de cada processo que vão sendo, vão evoluindo, né? que vão sendo cadastrados e processados e trabalhados dentro da instituição. Um ponto muito importante é que essa informação das etapas do processo vai ter que ser pensada, elaborada e cadastrada no sistema para que faça sentido para os diversos tipos de processos que podem ser realizados dentro da nossa instituição. É assim que funciona.